全員規律はしっかり守って待ってくださいまだ準備ができていませんまだ邪悪を壊滅しうるは勇猛さ了解です私がプレーさこのハルバールの鋭さは盾じゃありませんよ 治療の準備だ命令がある場は経験だけに頼るものじゃないんです思考を明確にするは戦術いつでも行ける、うん経験だけに頼るものじゃないんです私も私もバブルだ 思考を明晰にするは戦術私の炎は熱いよ私の炎は熱いよ了解了解今助けてやる言葉でも伝わりにくいのよ書いてあげる負けられたいやつは一撃を食らえ 諦めるこの程度で止まると思うこちら この程度で止まると思うよいつでも行けるすぐに終わるこの程度の相手か 余裕だ余裕